प्यारे सिस्टर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम जल्दी जल्दी में ये वीडियो बना रहे हैं और सारे एम सिस्टर से आप लोग से अपील है गुजारिश है कि जितने भी एम सिस्टर या एम के रिलेटेड जो भी ब्रोदर इस वीडियो को देख पा रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को सबको शेयर कर देंगे चूँकि शेयर मैं इसलिए कहने के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जो पूछ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट कहाँ से डाउनलोड करेंगे डॉक्यूमेंट कैसे भरेंगे तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले डाउनलोड करना ज़रूरी है भरने के लिए तो आप लोग किसी से पूछ के भी भर सकते हो या फिर हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर तो इससे देख कर भी भर सकते हो लेकिन सबको शेयर कर दीजिए क्योंकि जितने भी एन में यहाँ पर आठ का ज्वाइनिंग लिस्ट आया हुआ है सबको यहाँ पर दिक्कतें हो रही है कि फॉर्म को डाउनलोड कहाँ करें डाउनलोड कहाँ से करें कहाँ पर मिलेगा वो सारे फॉर्म तो सब सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है इसलिए सबको शेयर कर दीजिएगा जिससे कि सारे सिस्टर को प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हो सारे सिस्टर आराम से डाउनलोड कर सके और सारे लोग अच्छे से ज्वाइनिंग कर सके क्योंकि आप लोग एक दूसरे को हेल्प करोगे तो ही सारे सिस्टर आगे बढ़ेंगे और हम सारे लोग मिल करके काम करते रहेंगे चलिए यहाँ पर जो ये लिस्ट है और इस लिस्ट को हम लोग नीचे लेकर चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट और डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी पूरा प्रक्रिया तो सारे लोग ये नोटिफिकेशन जरूर रूप से पढ़े होंगे और इस नोटिफिकेशन को पढ़े होंगे तो सबसे पहले आपको एक बार पुनः याद दिला देता हूँ कि दिनांक एक नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक सबको ज्वाइनिंग कर लेना है जिसको जिस जिला में ज्वाइनिंग देना है वहाँ पर जा करके यहाँ पर देखिएगा जिला स्वास्थ्य समिति में योगदान देना है उस सिविल सर्जन हॉस्पिटल में चल जाइएगा सॉरी सदर अस्पताल में चल जाइएगा और सिविल सर्जन सर के पास ज्वाइनिंग करना है जो कि प्रत्येक सदर अस्पताल में ही जिला स्वास्थ्य समिति होते हैं यहाँ पर आप लोग को मालूम चल जाएंगे तो इसलिए सारे सारे कैंडिडेट जा करके यहाँ पर देख लेंगे एक नवंबर से तीस नवंबर के बीच से जिला स्वास्थ्य समिति में ज्वाइनिंग करना है तो आज बहुत सारे कैंडिडेट जाएंगे इसलिए जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे कि वो सारे लोग कहीं पर भी अपना फॉर्म को डाउनलोड करके और बाहर करके ज्वाइनिंग कर सके हम आपको पॉइंट यहाँ पर लेकर चलना चाहेंगे इस पॉइंट को आप लोग कवर करिएगा और ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट नंबर सात ये पॉइंट नंबर सात में लिखा हुआ है आप लोग को attestation form marriage declaration form character and incident form self verification form nomination declaration contractual employ agreement employment bond statement of state जी ये जो आठ डॉक्यूमेंट है कहाँ से डाउनलोड होगा और कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं दो डॉक्यूमेंट सबसे पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो कैरेक्टर आप लोग जैसे कि जानते हैं हम लोग को ऑनलाइन बनाना है तो वो ऑनलाइन बन जाता है करेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट की बात रहा तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग को मालूम ही होगा कि सिविल सर्जन सर के माध्यम से बनते हैं जो कि प्रत्येक सदर अस्पताल में सरकारी हॉस्पिटल में बन जाते हैं तो ये दोनों डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया बाकी का जो ये सारा डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड कहाँ से करेंगे उस पर चलते हैं और प्रक्रिया को देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अपने मोबाइल का गूगल खोल लेंगे जैसे कि अपने मोबाइल में गूगल खोल लिए और गूगल पर हम लोग सर्च करेंगे क्या सर्च करेंगे एस एच एस यहाँ पर ध्यान रखिएगा एस एच एस ये हमने सर्च किया यहाँ पर देख लीजिएगा आपको हम दिखा देते हैं कि क्या सर्च कर किए हैं एस एच एस सर्च किया हैं state health society S H S इतना ही लिखोगे तो आप लोग को इसको सर्च कर देना है जैसे ही सर्च करिएगा तो आप लोग को ऊपर में खुल करके आ जाएगा आप लोग यहाँ से देख पाएंगे state health society Bihar home इस तरह से खुल करके आ जाएगा पूरा प्रक्रिया देख लीजिए जैसे ही खुलकर आएगा तो हम इस पर क्या करेंगे क्लिक कर देंगे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को आएगा स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ये खुल करके आएगा अब जैसे ये खुल करके आएगा तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर चार पाँच चार पाँच पॉइंट है यहाँ पर लेकिन आप लोग को ध्यान है ध्यान देना है जैसे जैसे कि होम है पीआईपी है एनएचएम प्रोग्राम है ह्यूमन रिसोर्स सेल है सर्विस है टेंडर है ट्रेनिंग है गैलरी है ये सारा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन आप लोग को जो ध्यान देना है वो ध्यान कहाँ पर देना है तो ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स पर आप लोग को ध्यान देना है इस पर ध्यान देना है ह्यूमन रिसोर्स और इस पर ध्यान देकर क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन पॉइंट आएगा और organogram H R policy status of H R advertisement और रिजल्ट तो आप लोग को एच आर पॉलिसी पर क्लिक करना है अब एच आर पॉलिसी पर हम लोग क्या करेंगे क्लिक कर दिए अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा एक एक यहाँ पर फॉर्म आप लोग को क्या होगा कि डाउनलोड हो जाएगा तो चलिए हम डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो मेरा डाउनलोड होकर के ये नोटिफिकेशन पूरा खुल गया पूरा एफ खुल गया इस एफ में आप जितना भी फॉर्म को खोज रहे थे सारा फॉर्म आपको मिल जाएंगे देख सकते हो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार लिखा हुआ है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है क्या state health society Bihar district health society ये लिखा हुआ है इसके बाद इसमें लिखा हुआ है क्या पूरा गौर से देखिए human resource manual rules and regulation 2021 यानी कि 2021 के बाद क्या ह्यूमन रिसोर्स का मैनुअल है उसका रूल रेगुलेशन क्या पूरा इसमें लिखा हुआ है तो इस नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा वैसे भी हम इस नोटिफिकेशन को एक एक करके जानकारी देंगे पहले आप लोग को हम ज्वाइनिंग करवा देते हैं ज्वाइनिंग से रिलेटेड पूरी बात कर लेते हैं इसके बाद दोस्तों इसी पी में क्या करेंगे हम लोग नीचे आएंगे जैसे ही नीचे आएंगे तो इस, इसी पी को हम लोग नीचे करके देख लेते हैं एक एक करके फिर आपको और कंप्लीट जानकारी मिलेगा चलिए इसी में नीचे आएंगे तो हम लोग को पूरा कंप्लीट यहाँ से जानकारी मिलेगा नीचे आ रहे हैं थोड़ा लंबा होगा थोड़ा लंबा पीडीएफ है लेकिन आप लोग नीचे आइएगा नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर देखिए ऊपर में ही लिखा हुआ है जो कि आपके ज्वाइनिंग में भी लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है आपके ज्वाइनिंग में पूरा चीज़ यहाँ से आप लोग को स्पष्ट दिख जाएगा जो हम आपको दिखा देते हैं सबसे पहले आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा ये चीज़ ये चीज़ देख लीजिए जो हम दिखाना चाह रहे थे आप फॉर्मेट यहाँ पर देख लीजिएगा format of document to be executed on first appointment यानी कि जब आप लोग फर्स्ट बार अपॉइंटमेंट में जाइएगा यानी कि फर्स्ट बार जब ज्वाइनिंग में जाए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा जैसे कि attestation form marriage declaration form character and antecedent form और उसके बाद self verification form nomination declaration form उसके बाद क्या है यहाँ पर contractual employee service agreement employment bond statement of एसिविटीड यानी कि ये आठ डॉक्यूमेंट आप लोग को ज्वाइनिंग पर लिखा हुआ है और यही चाहिए तो यही डॉक्यूमेंट आप लोग को इसमें मैंसन है जैसे यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा सबसे ऊपर में देख लीजिए मिल जाएगा आपको अटेस्टेशन फॉर्म देख लीजिए यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म फॉर्म मिल गया इसे डाउनलोड कर लेंगे इसके बाद इसे अच्छे तरीके से भर लेंगे भरने के बाद हम लोग क्या करेंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए फिर आप लोग को मिल जाएगा एक और जो आपको चाहिए मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म तो मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म भी हम लोग को मिल गया यहाँ पर टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कर रहा है लिखा हुआ सारा चीज़ ये हम लोग डाउनलोड कर लेंगे सेम टू सेम उसी तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट ये कैरेक्टर एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट हम लोग बना लेंगे जैसे इसमें लिखा हुआ सारा चीज़ इसमें लिख देंगे और पूरा इसमें जो जो कर रहा है वैसे हम लोग क्या करेंगे पूरा इसमें बना लेंगे उसके बाद इसमें कह रहा है कि verification to be filled in the candidate at the type of appointment यानी कि ज्वाइनिंग टाइम में जो आप लोग को देना है ये वेरिफिकेशन फॉर्म जो सेल्फ वेरीफिकेशन फॉर्म है ये आप लोग को डाउनलोड कर लेना है उसके बाद नीचे आएंगे तो उसके बाद देख लीजिए नॉमिनेशन डिक्लेरेशन है तो नॉमिनेशन डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे उस तरह से हम लोग क्या करेंगे नीचे आएंगे फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सिविल सर्जन सर का जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है ये यह यहाँ पर इसे डाउनलोड करके इस फॉर्मेट में बना लेंगे अपना डॉक्यूमेंट का यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट बना लेंगे अगर आप लोग पहले से बना लिया तो पर भी चल जाएगा काम कोई ज़रूरी नहीं कि इसी फॉर्म में बनाना है आप लोग इस फॉर्म में इस फॉर्मेट में भी बना सकते हो और जो पहले से बना है वो भी आप लोग को ले लिया जाएगा वहाँ पर वो वो, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उसका दो, दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो कह रहा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट सर्विस एग्रीमेंट ये एग्रीमेंट का भी फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है ये फॉर्म का आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो हम आपको पहले भी दिखाए थे ये वाला फॉर्म इसमें सारा रूल रेगुलेशन सब कुछ इसमें लिखा हुआ है उसके बाद दोस्तों आओगे तो इसमें लिखा हुआ है इम्प्लॉयमेंट बॉन्ड इम्प्लॉयमेंट बॉन्ड का भी फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है ये भी यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा उसके बाद करा है स्टेटमेंट ऑफ असिस्टेंट एबिलिटीज ये भी यहाँ से डाउनलोड करके इसको भी अच्छी तरीके से भर लीजिएगा तो ये सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अवेलेबल है ये डॉक्यूमेंट आप लोग डाउनलोड करिए और सबसे पहले सबको सबको ये शेयर कर दीजिए वीडियो जिससे कि वो सारे सिस्टर यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे आप लोग से रिक्वेस्ट है क्योंकि सब लोगों के लिए ज़रूरी है आपके मोबाइल में ग्रुप जरूर होगा और उस ग्रुप में ज़रूर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग से रिलेटेड जानकारी चाहिए होगा तो बिल्कुल उससे देख लीजिएगा यहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ है सैलरी क्या मिलेगा कैसे क्या होगा सब कुछ लिखा हुआ तो डाउनलोड करिए और आप लोग ज्वाइनिंग करिए हम आपको एक एक करके धीरे धीरे वीडियो बना करके डालते जा रहे हैं फॉर्म भरने से रिलेटेड भी जिससे कि आपको जानकारी नहीं होगा थैंक यू